から参りました熱風です帯川よさこい初めての参加となります今日は楽しんで踊っていきたいと思いますのでご声援よろしくお願いいたしますよろしくお願いします2019須風熱き思いを風に乗せて 船も新しい乗り手も若い明日ので船に風吹けちょい Lord ップの皆さんありがとうございまし